ठंडा ये ये ये है ये लिए रांची से आगे भी आराम से जंगल है जंगल है ना रांची से आगे जंगल है नहीं वो अपन यार नंबर वही नहीं है ना Ma allora come avviene? La riserata. Güzel yerler. Güzel yerler.

Erik var den yardımcısı yapar. Söyle. Abi bazı dört buldu ne var ya? Ne? Bakan da. Hı? O. Diyor ya ne? Ha? Diyor ya. Niye gel? Ha. Diyor da ओ जोड़ में वो नहीं जा सकते नहीं जाता है एक क्या दूर हो जाएगा वो तो गाड़ी में जाएगा साइकिल में जाएगा भाई हाँ Hasta el mar, que viene, 就是这样的。 फ के बाद क्या आता है फो फ सुना है नहीं सुना हाँ तो वही है ये ये केवल इतना अभी आप रात में आएंगे ना ऊपर और रात में जाएंगे मंदिर में नृत्य देखने यहाँ पर ये बगुलवाल देवता जो था ये टेरी महाराज के रहने वाले थे और यहाँ पर बगुलवाल देवता ने माने उतने उत्पन्न लिया है कहाँ से टेरी से और मलारी और बगुड़ी से और मलारी बगुड़ी होते हुए ये राजा जो था राजा मानसाई के पास आया और राजा मानसाई ने जो है जितेश सिंह राजा को धारी नगरी धारा नगरी और बांकी बगड़ी और छह मलारी जो थी वो राजा मानसाई ने जीतू बगरवाल को दे दिया जीतू बगरवाल धारी नगरी का रहने वाला था और धारी नगरी में उसका जो था मादा उदा मादा और बहुत बड़ा राजा था उसने चार दिन में वहाँ पर राज चलाया और कहीं गांव लोग बागों को वह अपने राज्य का पर्चा दिखाया कहीं राजा को बड़े बड़े राजाओं को और सेना श्रीनगर जो राजा मानसाही था उसके साथ में नौकरी करके उसके राजाओं को पराजित करके और वहाँ से अपना जो था माने धारा नगरी में ले लिया धारा नगरी से और वो वहाँ आ गए अपने कहाँ ये धारा नगरी में धारा नगरी में जो था उसकी बाकी बगड़ी और सहजुला मलारी और बेडू पगार और किरमोड़ी ढावा गौ की शेरी और गौ माते की घेरी जो थी वो राजा जिते सिंह राजा की थी जिते सिंह राजा रानियों का रोसिया और फूलों का पैरवारी था उसके साथ में कई रानियां थी जो कि जो कि श्याली भरना हुआ और कुसमा कोलेन हुआ और रुपला बनेन हुआ मंगला ओजान हुआ और कई राजा कई औरतें जो थी टेहरी में उसने अपने वो जो पारजा बना दी भारजा बना दी उसने चार दिन में जो था बड़े बड़े हल्का हलाका मचा दिया और पर्चा दिखा दिया जो जितेश सिंह राजा जो था बड़ा राजा था और उसका भाई छोटा भाई शोभन सिंह कहते सो, शोभन सिंह कहते थे और उनका एक बड़ा छोटा भाई जिसको नाने बगवाल कहता था वो डाना मोरडी में रहता था इतने भाइयों में उतनी बहन छत्तीसों कुटुम्ब बत्तीस परिवार लेकर के वो अपने धारा नगरी में पहुंच गया और धारा नगरी में उसका जो था रेठामाली चौक था और कटुआ पत्थर लगा हुआ था और नोखम की तिवार थी और रिंगदी डनियाली थी फिरदा छत्तर थे और नाचदा मोर थे और बासदा कागा थे और जो था उसके जो माँ की बोगड़ी थी वो राजा मानसाई ने दी थी और मलारी भी जो थी वो राजा मानसाई ने दी थी उसके साथ में एक काम करने वाला मोलू खेतवाल था जिसने उस खेत को गाइड किया